Недобре іначе, коли не зі мною, не поруч всюди, ти майже в мені. І сотні чужих не здається тобою. Занадто солодкі, занадто пусті. Недоброго ранку чи що там говорять? Одні тільки знаки, безмовна війна. Який в цьому сенс, якщо в мене поруч? Чи може, з тобою хоч поруч не я? Недоброго чуєш недоброго всього коли не з тобою, коли не твоя. І від тебе почути я хочу нічого. Такась невинна, чуттєва війна. І кава сьогодні хай буде гіркою, холодною, майже такою, як я. Та тільки не дай мені бути чужою, тож каючись ніжно до мене зрання. Я буду колючою, злою, смішною. І часом десь каже, що я ще дитя. Та тільки не дай мені бути чужою, коли я з тобою, коли я твоя.